koko, マスジョイだここハマスジョイだBom! Koyal bu koko Koyal kichikcha ekan biz ham shunaqangi kichikcha topib xuddi bizdek yovuz bo'lishni o'rgatganimizda edi u juda yoqimtoy yovuz bo'lardi qo'shilaman u bizni baxtiyor qilgan bo'lardi men uchun shunaqa kuchukchani qayerdadir ko'rgandim uni nomi bo'ri edi shekilli hmm. qayerda edi ya Pori, qayerdasan? Pori! Pori! Pori, bizda shiringina ovqat bor, bu yoqqa kel. Shiringina. Bas qil. <laughs> Bari, bari. Bunca yakım tay. Yanım gel gel. Bari yok. Karin. Yo'q, yomon kichik, bu senga ovqat emas. Yaxshi kichikcha, buni menga bera qol. taşla. Tashla. Gaston, Gaston. Ay, Gaston. <laughs> ne Olin Gasta? Gaston. Poli. Poli. Koko, senga juda yoqib mı? Koko, tanish, bu bizni dostumuz? Tumba. <laughs> Yo'q, shart emas. Turaman. qitig'im kelyapti qitiqlama qitiqlama xursandchilik sayyorasida nimadir bo'lgan ha unda shoshilamiz yo'lga tushamiz o't o'chiruvchilar olg'a Rey'nin uygulayıcıları gölgesine. Nima bo'ldi, Sera? Kuchuk Chapori asosiy maydonga tashlandi. Yo'q! Ah, Voy ah, ah, xudoyim! Qanaqasiga? Pori juda aqlli kuchuk. aqlli desami ko'rinishidan piton poliga nimadir qilgan men ham shu fikrdaman rey iltimos unga tushuntirib qo'y xuddi shunday embi dumba biz tayyormiz reyning o't o'chiruvchilari olg'a reyning o't o'chiruvchilari doim tayyor Pori yaxshi kuchuk. Balki u charchagandir. Sparky? qo. U bizni yalashni to'xtatsa yaxshi bo'lardi. Piton. Qara, Pori. Bu omadsizlarni ko'ryapsanmi? Ushla ularni. Piton uni qo'lga o'rgatyapti. Piton, unga nima qilding? Yaxshi kichik pori. Endi esa ularga hujum qil. Aqlli pori. bu yerda nimadir g'alati chunki yovuzlar unga tinmay ovqat beryapti reja o'ylab topmagunimizcha mog'omborlik qilamiz <laughs> juda soz <laughs> qo'rqib ketyapman yaqinlashma yovuz it Qori ah! dunyodagi eng qo'rqinchli kuchim akillashni bas qil ularga tashlansang-chi. <laughs> Ee, yok. Bizde avukat tükedi. Nima? Nima qilyapsan? Tezda ularga hujum qil, galvars. Yotishni mashq qil, ishla. Ya bunu isteme kendim parayı iltimas tinçlen. Ay yok, endi Pori'nin içinden cahli çıktı. Pori yaxshi küçük. shunchaki u ko'rganinglardek o'ynashni juda yaxshi ko'radi shubhasiz u hozir o'ynayapti bas <laughs> qil bas qil qitig'im kelyapti kerak emas <laughs> kerak emas pori hamma yoqni vayron qilmasidan uni to'xtatish kerak kelinglar uni ushlaymiz <laughs> qanday to'xtatamiz balki bu kichikcha qanday qilib dinozavrlar bog'iga kirib qoldi <laughs> <laughs> Bu ne meydi? Katta dinozavr mı? Keyney tamam boptu mu? Ee? Чихуахуа, şey, Иракалиги. ish juda ham chalkashib ketdi poriyni to'xtatish kerak to'g'ri topdi ha işləyimiz, Olga? Yenə də kətlər ağ, kətləşdirəməz. Cüda sos, kətləşdirəməz. İş bir daha. فوری دیگلنده بو پوری اوچون این خفصیز جای بولده خواه اوینش ممکن پوری بس کت یا بس کورش کنچا خواه خواه خواه خواه خواه خواه خواه